Iaz, e, esperientzi bezala, egin genuen, eta deitu genuen zirri borroka. Zergati zirri borroka. marrazkia. Da, iaz, e, eh, asizko urmeneta, eta Josebizki, egontzian. Gaurko zirri borroak egingo dituzte, aspik, hemen daukagula, marrazkilaria, ona, berak ez du esango, nik esangoet. Eta unai, Unaida da bertxolaria, bertxolaria zan, batek ez du duzten izatea, hoi da, bada. Eta marrazkilari haundi bat, biak, haundiak. Eta ingo dutena da Zirriborroz, bete hemengo horriak. Hemengo horriak da zirriborroa borroa, zirri borroka, horregatik ditzen dugu, ez da borroka bat, ez da bertxolarien kontra, ze beste parean bertxolaria daude. Eta bertxolariak, aski ezagunak bilak, ebai, Igor, Igor Elortza, eta miren artetxe. Eta biak, egin dutena da, pixkat, ba, bueno, ba, beraien eh, mundua erakutsi, eta marrazkilariek beraiena, azkenean sorkuntza da artea. Egin godeu, bapatean, hola da bizitza, aldegun bezala, eta bapatean. Orduan, e, Ez naiz asko luzatuko, baina zirri borroka zergatik izango da ba, ulertzen joango zarete. Batzuk iaz ikusi zenuten, eta aurten bestera batea izango da, eta aurten ikusiko dutenek agian horretuko dute hurrengo urtean. E, haien agurrakin utziko izuet, nolski, ba, ongi etorria ematea haiei da, agurra emateare bai, eta bueno, bertxolariak eta, eta marrazkilariak usten ditut ba, beraien lanakin. Egu erdi onde noilenik esatean, gure leku hartu nahi dugu karpapean. berso eta marrazki gatoz bat batean, ia moldatzen garen guztion artean. Zirritik borrokara dagoen tartea. Laugon bidatu gira gaurkoan gugure mikrota guzi, tarabi hauek aien arkatzak nola dituzten igurtzi. Zirri borroka izen burua da fitxetan ikusi, teigorrek esan duen bezala umorea duguna guzi. Ziritikan itzirritik pixkat eta borrokatik gutxi. Ziritikan itzirritik pixkat eta borrokatik gutxi. hauek jarri digute adibide ona batak bestearentzat dauka klariona ta txandalak indator ondoan dagona korrika etorri altzara donostitikona korrika etorri altzara donostitiko Ez igor autopista aspaldi egin eta beharrik orain zuen aurrean itzen, bidez deskribatze, bidez saiatu behar dudan deskribitzen. Ze hau paper horretan etzaigu kabitzen, ze hau paper horretan etzaigu kabitzen. Hemen gabiltz elkarri atereaz ertza, kabituko tena izen etzazula pentsa, Bakoitzak ekarri du norbere despentsa. Ni arbel zurian aiztazu arbel beltza. Ni arbel zurian aiztazu arbel beltza. Koloreak nazten asizara ia, Barkatu hori ez da oso oso zuria, perspektiba hautatu publikoan ia. Txurizikina edo eta grisgarbia, garbia, txurizikina edo eta gris garbia. Gris garbia deituta behar bada hobe. Hauen tresneriari begituta jode, hor daude urdin larrosa gorri eta more, guk izango aldugu hainbeste kolore, guk izango aldugu hainbeste kolore. Gure tonalitate ilata epela, gabiltza bi intsektu larrean bezela, gukitzetan jarriko diegun ibela, ta kolorea aiek ezar dezatela, ta kolorea ezar dezatela. Bueno, eta horren arte marrazkilariak garitu dira oso libre eta oso lasai, baina bain hemendik aurrera lanak izango dituzte, edo lanak jarriko dizkiete igorrek eta mirenek. E, asmatu beharko dute, nik emandako termino bat, bertxelariei erakutsiko diet esaldi labur bat, eta beraiek hor marraztu beharko dute biek asmatu arte. E, agian idatzin beharko dute gainera, bertxolariek esaten dutena, zertaz den edo, bueno, ea asmatu duten zuek, eh, esan arte, babai, asmatu dute. Hor da borroka azten, bai? Zerri borroak, ea, orain ja pixka bat dutuago. Bale, aizpita unai? Adurre gero erakutsiko dio publikoari, zer den, bertxolariek nola baita asmatu behar duten, bueno, terminologia o terminoa edo edo zerbait ola pistak ematen hasi behar dut beraz suabe, suabe. Artu margoak behatz artean ta abiatu erabe. Naiz bitz diren biak potolo ta potolo bezain grabe. Kontzeptu zabal zabal horretan orain bertan denok gaude. Kontzeptu zabal horretan gaude, egon zaitezte seguru. Baita lurralde bat eraikitzen dugunak geuk buruz buru. Erreferentzi bat ipintzeko, gertu xamar biditugu. ditugu abenduetan durango izaten data ekainean ziburu. Konzeptu zabal, zabal batean, ia bosteun pertsona. Bigarren hitzak zeboluzio duen ez da izan broma. Demokrazia kutsua hartuz badu kontzeptuak sona. Ta zei bilbide egina duen frantziarrira ultzatikona. Oso kontuan arrezazue, orain mirenek esana. Asi idazten esaldi hori, agian da eslogana. Nik biez alditan eman nahi nuke bakoitzean pista bana. Lurralde bat hizkuntzak mugatu, ta erregerik ez daukana. Ez dakit, aspita unai, nik pixka galduta ikusten zaituztet. Bertxolariak ere esan behar da, ari direla, ez dakit marrazkilariekin jokoan, edo pistak, edo despistan, edo pistan sartzen, edo despistatzen. Baina, bueno, segiko dugu, eh? Zuen erabakia, hoen ez dezut, da, esmatu, beraz, segi beharko da. Naizta txuriak kendua didan eskuetatik mikroa pistak ematen segi behar dut kontzeptu politikoa. Latina eta euskara datuzto itzulpen teknikoa. Lingua baskonum alde batean eta lege publikoa. Hauek ze background ote daukate, Edo eta ze alma zen, lingua pasko num geure erara, nola esaten den goazen. Tar lurralde bat bere herritarrek nola duten gobernatzen. Igual ainurrun ikusten dugu, zez duten imaginatzen. Bueno, bapistak ematea da gure erantzunkizuna. Haien galdera ikurroriei eman behar erantzuna. Hemen pista bat, antonimo bat, eman behar dut laguna. Kontrako kontzeptualitzake monarkia monarkia erdalduna. Neu ere lehen alako pista on bat emateko nintzen. Usaia behintzat hartu diote hori sezaitiru ditzen. Ta esango dut bi berba dira, alegia bitz bi izen. Aspi bastante gertu ikusten dut, baina ez da atrebitzen. Artu arkatza hasi marrazten ta marraren senda. Baina buruan den galderaren arazoa nola senda. Naizta buruan argi eduki biot itz horien zerrenda. Igor lauek lan zaila daukate hori nola marrazten da. Espada, espada garbi esango dut, ez daitezen egon tente. Talegia bai idatzi ere aspi ondo egin daiteke. Errepublika oso ondo doa bigarren hitza zein ete. Aupa gaztelu, idatzi duzu, ta orain bertan zaudete. Bo, txalo biei, txalo biei. Itza zehazki zen Euskararen Errepublika. Egia da, egia da, jolasten haitu diala, pixka despista ge hortan, zuek ere, bueno, hau da. <laughs> Bueno, eh, txalo, txalo biei eta txalo zuei. Horain aldiz, rebantxa hartzeko aukera badezute. Eta zue ikusi, zen ere ustez, hitza oso, oso errexea da. Biziki, errex, ulertu daitekena, baina, bueno, hain zuei da, ea beraiek horrekin zer bertso egiten doazen zuen marrazkia egin arau, bai? Itz bat da, itz bakar bat da, eta hori asmatu beharko dute, eta bitartean berai marraztu arau, ba bueno, bertsoz beteko dute marrazki hori edo edo hitz hori, edo hitz horren esanaia edo edo euskalo. Ni asti Ibai bat ikusten dut Nik umel-umela Ta esango nuke hortik Otzetan daudela izokina izango Ote da horrela Ez dakit nik uste dut Bidasoa dela Ez dakit nik uste dut bidasoa dela. Despistatzen jadanik asiak baikara, horbi marrazkilari profesional ara, txuri beltzez laumarra eta dardara hau ez da marrazki bat, hau mendekua da. Hau ez da bat, hau mendekua da. Etzara arriskatu, nonbait bait duzu duda, nik arakatuko dut, neronen kontura. Ibai mendita etxe etxaldeta ura. Itz bat izatekotan ezote da muga. Itz bat izatekotan ezote da muga. E, pff, nik uste erresegia izan dela, egia da, adur ez du bate asmatu, eske, egia da, beraientzat terminoa askoz komplikatuagoa zan, adur uste hor, <laughs> eske, muga, muga, baina bueno, guk eh, muga jarri dugu, ze muga esaten dugu ez dagola, badagola, e, eh, eta bidasoan, ba, emeste sarraski egon da, eta esaten da, ba, muga egon badago, eta muga hori ere, bueno, agertu nahi genuen, e, gaur ikusten da ez la mugarik, Euskarak ez dulako, eta herri honek ez dulako, bueno, baina egia da, gero esan da, joa, ba, ba erretxegia zan, orduan, beste hitz bat e, asmatu behar deu zailagoa, hori ni beraiekin, haber, Kuadro txuriori bada gure eredua oraindik ez duenez arkatza heldua, izan liteke lurra edotan egua bi arbola txikita atzean zerua bi arbola txikita atzean zerua Gurea erreza zela, ta zenbait aitzak hilenago entzun diot, hor zegoen bati, berriro arriskatuz, nahi dutera abaki, zua izamen dioiekin, ez alda irati, zua izamen ez alda irati. Ari diren artean, haiek tintaz usten nere buruari da, metaforaz puzten, ze marrazkilariak, guri ez digu usten bere parean duen, Basoa ikusten bere parean duen, basoa ikusten. Berriz ere mendirantz, aterako gara hori da basoeta, mendien hilada, da Iaia nekatu naiz, ona eta ara, behar bada hitz hori bukolikoa da, behar bada hitz hori bukolikoa da. Orain goz marrazketan ongiari zarete eman pista gehiago azpi hori bete asmatzen igortanik badugu askineke goian ostatua balitz larrun litzateke goian ostatua balitz larrun litzateke hauek farrezka biltz, gaur gure kontura lehenago kantatu dut, iratiren ura, ta beste honek dauka, harrien itxura, ezote da izango berriz ere muga, ezote da izango berriz ere muga. Txala egor. Egia zan. Baki guztor gati dan azkarrena. <laughs> bai, muga zan berriz ere. Beha, zailtasun hori eman behar zitzaien, beraiei. E, bukatzeko, bazkal ordua iristen da, eta bueno, ba, eskerrik asko, lauoi, lan hona egiten aizeate. Eta bukatzeko, ba, bueno, iaz, e, esperientzi, esperimentu honetan e, eh, eh, pertsona bat, e, pertsona bat e, marraztea eskatu genien agur gisa, ba, bukaera bat emateko saioari eta oroimena, oroitzapena indartzeko. Eta bai, eta aurten, bueno, ba, marrazkilariek ere, ba, pertsona bat agertuko digute, hori da zirri ba, aurtengo emaria, ez? Zatea, ea bertxolariak eta marrazkilariak elkarketa hortan egiten duten bertxolariak utziko dietitza, eta ea ba, naizta enuken lehen bersotik nik nahi kontatzea dena. Jende ugari da bilenez gaur, ziburun plazan barrena. Garrantzitsua orain txuriak, idatzi digun izena, omenaldi bat jaso duena, ondo merezi duena. Aurrera doaz gure bertsoak eta haien marrazketa pertsona honek horita gehiago merezi du ez, merezi duta, ezkezka. Karikatura egiten aldiz ez dira askorik neka. Ze omen dua barnean daukateta. bertakoa da ta izan duena bertatik hainbat hartzun idazle ta kazetariles hor zaude zenbat zorza izun frantsesa balitzi izango luke famata aberastasun baina ez seguru gaur hemen daukan, beste onarpen ta amaitasu. Aski idatzi kontatu du bere bizi zabalean. Pertsona hundia, pertsona hundia, beti modu apalean. Eta naiz irribarre txiki bat egin duten papelean. Irribarre asko zabalagoan du bizitza errealean. Euskal kultura nola iritsi den egun arte begira hain beste jendek lan einduelako begiratuz urrutira Txistea eginaz jende horiek dira sar eta zar dira beraie gabe ezkinateke, helduko gauden tokira. Ez ginen denak bizitza hontan omendu izateko jaio, baina pertsona batzuek dira, lan ez da bizitzaz jaio. Terran aurretik xuri asutik jarri denez denek aio. Guk baino gehiago merezi ditut eskuzartak berari jo. Ni altxan naiz. Ikusteko, berain lanan emaitza, ze bueno, ikusten da ze pertsona xumea zen gaur e, eh, zirriborraka honek e, omen du eta naizuna, jan batxitxi dirazar, hor da, zuzinen, kazetalari, idazle, euskaltzale, bibazu, gai dezan? Mileske handi handi bat deneri, eh? Mileske handi bat eta bestaldi bat arte, ikusten dut. Barutela marazkilari hauek gaitzeko jeinu abedatxa. Badakite jendearen poliki nausengatzen, osino bat rufatzen bainan poliki, poliki, eh? eta ez da bat ere geizki, bibazuek eta segi aurrera. amaitzen dugu beraz, zeuri txalo joaz, ziburura gento zen, alako asmoaz, gozatzeko marrazkiz, ta berdin bertsoaz, Oraingo egin dugu guk nahikoa jolaz orain guere egunaz gozatzera goaz. Orain guere egunaz gozatzera goaz. Zirri borroka abiatuta ginen Zerrakoak irrikitan, jakiteko zer zen bertso zertzegoen marrazkitan, lehenagokoen garra eta gazten indarra, batu dira gaur praktikan, beraz mil eskerreta gozatu Euskararen Republikan, beraz mil eskerreta gozatu Euskararen Republika!